वेलकम टु माई भिडियो आर आरबी सोमा तपाईँहरूलाई वेलकम र आज चाहिँ म भिन्डी करेला आलु एकै ठाउँमा मिक्स भएको सब्जी खान गइरहेको छु र मसँग भात र दाल पनि छ र हेरिदिनु होला please watch and if you like this video please subscribe subscribe गर्न नबोलिदिनु होला प्लिज इन्जोय त्यो गर्दा Thank you so much for watching guys. See you in next video.